Hole mir Scampis und dein Lamm spielt Junkies, paar Junkies, leere Scotties Und Space Monkeys, wie du immer Schrank siehst Du weißt, keines endet in ein großes Schleimer Wenn sich jemand hier am Tor vergreift Sofort nach was in der Hose greift Und man ihn noch kommt überm Boden steigt Wahre Gummi, so wie wenn ich die Probe schmeiß Neun Zehner sind Goldgräber, renne im Ecken, meine Sohle heiß Sitzen verstecken, schließ weit und die Flasche wird pink Meine Welt, in der ich gerade versink Mein Glas ist leer und ich schnapp einen Drink Fick meine Liebe, egal was ich trink Kette. Typen mit Bügeleisen, die ich rette Lucio, komm vorbei, Hoodie Y3. Sag mir bitte, wieso Clown Jigos mein Style? Deine Bitch weiß, eins für eins in die Partei. Ja, ich sag der Polizei, ich hab nix dabei. Nisi, ich bin da und der Junkie will auf Tar, ey. Jojo, ach, 2K, 17er, 2 Paar, ey. Schick sie an die Bar, alles schon sauber unterm Radar, ey. Delta, gut beim 1 für 1, du bist in Gefahr, Lucio, komm vorbei, Hoodie Y3. keine Zeit, aber für jeden eine Süßigkeit. Abgepackte Päckchen werden verteilt. Well, Messieurs ein Finesse. Weg, lecker Automatisch bekommt er Skater In der Trap, mir was im Wetter Automatisch bekommt er Skater In der Trap, mir was im Wetter Gang Lucio, komm vorbei, Hoodie Y3 Sag mir bitte, wieso Clown, Jigos mein Style Deine Bitch weiß, eins zu eins, die Partei Ja, ich sag der Polizei, ich hab die Style nur vorbei Abcheck, was du kriegst in einem Monat Haselnut fett schmeckt süß wie ein Donut Russland so stark wie ein Produkt Alles halbe Preis, wenn ich scheiße oder Jörg Hey, schick sie entweder zur Oma oder vertknallen durch wie Soda Kuscha, Kuscha, mit dem Vodka Nein, du redest wie Mr. Yoda Du bist im Studio, Mrs. gleich Rosa Häng an Ecken, giftig so wie eine Cobra Ey, versteck, spiel Black Gap oder Poker Schmeiß die Kohlen auf, deine Bewohner Doch Plus kommt so lange wie ein Opa Kodein, Grape Soda, Essen und Tag Keine Bitch weiß, eins für eins in die Partei Ja, ich sag der Polizei, ich hab nix dabei sie, ich bin da und der Junkie will auf Tar Jujo, ach, yo, Afrika, 17er, 2 Paar ey. schick sie an die Bar, alles schon wunderbar unterm Radar ey. Deine Zeit kommt beim 1 für 1, 0, nur du bist